Tujulmu Tuhan saat madirikun Pakai ma'au obat tulomo Molodang ho Tuhan maringanan dia Dirikun dan marar gabei Tumpogus pedison sonang tahe marsiga sa sasude holan ho hui hu tondang be dirikon togu togu matu nature tu